हेलो गाइस स्वागत तो करो हमारा कैसे हो आप सभी लोग मुझे यकीन है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे तो बिना देरी के यार आज की इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की इस वाले वीडियो में एप्लीकेशन दे रहा हूँ डेड लॉड एस के लिए हाँ गाइस मैं बात कर रहा हूँ डेड लॉड एस के लिए जो एप्लीकेशन में भी बना रहा हूँ डेड लॉड एस के ऑनर ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो डेड लॉड एस को तो तुम एप्लीकेशन वीडियो बनाने पोगी मैंने बिना देरी के हाँ कह दी और अभी मैं बना रहा हूँ लॉड एस के लिए एप्लीकेशन वीडियो तो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है पहला है वीडियो एडिटिंग स्किल दूसरा है पीवीपी स्किल्स एंड तीसरा है थंबनेल तो पहले थंबनेल एडिट कर तो आप वीडियो पे आ चुके हो और वीडियो में एडिटिंग भी आप मेरी देख पा रहे हो तो अभी लास्ट चीज़ है जो पीवीपी स्किल तो आप मेरा पीवीपी एंजॉय कीजिए तो गाइज यार मेरा एप्लीकेशन का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो वीडियो को लाइक कर दो डेड और एस का कोई भी मेंबर इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे सेक्शन में जाकर ज़रूर बता देना कि आपको भी वीडियो कैसा लगा तो मैं मिलूँगा आपको नए और मज़ेदार वीडियो में तब कलेक्टिव करेंट कर गुड बाय गाइज़